Tervetuloa Kaano Marksista ja pääomasta kiinnostuneet tähän keskusteluun. Marx ja Engels kirjoitti kapitalismin kehityksestä kommunistisessa manifestissa seura muun muassa tällä tavoin. Moderni porvarillinen yhteiskunta, tuotanto, vaihto ja omistussuhteineen – on kuin taikuri mestari, joka ei enää kykene hallitsemaan esiin manaamiaan maanalaisia mahteja. Tämähän tapahtuu nyt hyvin paljon meidän silmien edessä tänäkin päivänä. erilaisia ennusteita on esitetty, erilaisia syitä on esitetty sille, minkä takia esimerkiksi talouskriisit on toistuneet kerta toisensa jälkeen selitykset on kuitenkin osoittautuneet vähintäänkin virheellisiksi ja sitä luvattua nousua, joka tässä piti jo seitsemän vuotta sitten alkaa ihan kohta, niin ei ole vieläkään näköpiirissä. Kriisejä on selitetty milloin kilpailukyvyllä, milloin ö, tällä kestävyysvajeella tai julkisella velalla. Mutta siis oikein sellaista kunnon selvyyttä ei ole asiaan tullut. Ja mä luulen, että tämä on, tämä on yksi syy siihen, minkä takia Marxia, Marxin pääteos pääoma kiinnostaa tänä päivänä. Ehkä semmoinen toinen, vähän tässä provosoidakseni sitten meidän alustajia, niin toinen syy saattaa olla se, että tämä maailma muuttuu nyt kerta kaikkiaan kovaa vauhtia ja rajusti ja, ja silloin varmaan moni hakee jonkunlaista kokonaisvaltaista yhteiskuntateoriaa ja, ja se kai oli yksi Marxin ansioita. No, tuota, tämä keskustelu nyt on syntynyt tämän kirjan innoittamana eli Marksin pääoman ajankohtaisuus. Kirja on syntynyt ehkä vähän tavallisuudesta poikkeavalla tavalla. Se ei ole syntynyt niin, että joku porukka tai joku, joku keksi, että tehdään kirja ja ryhtyy sitten jäsentämään, että mitä pitäisi kirjassa olla, jos aiheena on tämmöinen. Vaan se syntyi niin päin, että, että yksi porukka eräänä kesä iltana kymmenen vuotta sitten suunnilleen huomasi, että Marksin pääomaa ei ole mistään suomeksi enää pitkään aikaa voinut ostaa ja ryhtyi pohtimaan, mitä sille asialle voitaisiin tehdä. Ja sitten kun lopulta pääoman ensimmäinen osa ilmestyi, niin ryhdyttiin miettiä, että jotenkin kai sitä pitäisi herättää kiinnostusta tämmöiseen kirjaan ja, ja, ja yrittää edesauttaa sitä, että, että siihen, siihen tartutaan ja järjestettiin seminaari Helsingin yliopistolla. Se, se oli siinä määrin suosiota saanut, että sitten kun toinen osa ilmestyi, niin järjestettiin seminaari Tampereen yliopistolla ja kun pääoma kolmas osa ilmestyi, niin järjestettiin seminaari Opo Akademiin Koorenilla. Ja tällä ei tavallaan voisi sanoa, että tämän kirjan sisällysluettelo ja kirjoittajalista on muodostunut tietyssä mielessä sattumanvaraisesti. Että ne henkilöt, jotka, joille sattui sopimaan, se, että niinä päivinä he on mukana alustamassa seminaarissa, niin päätyivät sitten listalle, josta pyydettiin myöskin kirjoittamaan auki oma alustus, mahdollisesti täydentämään sitä ja, ja joku taisi kirjoittaa ihan kokonaan uusi, uuden jutunkin. Mutta mutta tuota, se oli nyt toimittajan valinta, että, että ikään kuin jatkettiin sitten sen seminaarien pohjalta ja, ja siinä on hyvät puolensa ennen muuta se, että, että se kirja sitten syntyi, koska oli tavallaan tekijät jo koolla ja, ja asioita jo keskusteltu. Ehkä huono puoli oli se, että joku teema ja joku kirjoittaja, joka muuten olisi tähän tullut, niin jäi, jäi tämän metodin takia vähän pois. No yhtä kaikki, niin teemathan on moninaiset, ulottuu Marksin pääoman tarkastelusta ja sen tulkinnoista moniin nykypäivän kapitalismin ilmiöihin ja ongelmiin, finanssikapitalismiin, finanssikriiseihin, taisteluun luonnonvaroista, työelämään, esimerkiksi naisvaltaisten palvelualojen ja maahanmuuttajien asemaan. Tässä kirjassa käsitellään myöskin uuden hyvinvointimallin rakentamista ja joitakin vaihtoehto, vaihtoehtoisen talouspolitiikan lähtökohtia. No, tämän keskustelun nyt tänään täällä järjestävät Tiedonantaja-lehti, Demokraattinen sivistysliitto, Kansan sivistystyön liitto, Jyväskylän yhteiskunnallinen opisto ja Euroopan vasemmisto. E-, ehkä siinäkin on yksi semmoinen osoitus siitä, mitä hyviä puolia Marxin ajankohtaisuuteen liittyy. Eli Marx myöskin kokoaa vasemmistoa yhdessä keskustelemaan tämän päivän kapitalismista. Ja ehkä sellainen Toinen merkki liittyy siihen, kun katselette, jos ette ole vielä kirjaa hankkineet ja harkitsette sen ostamista tässä, niin sitä kirjoittajalistaa. Että eh, ehkä joitakin aikoja sitten ei ihan sillä porukalla olisi ainakaan samassa kirjassa ja samassa hengessä Marksia käsitelty, että mukana on siis entinen elinkeinoelämän valtuuskunnan ja valtiovarainministeriön johtaja, johtava virkamies Sixten Korkman, Karl Marx-seuran puheenjohtaja Vesa Hoittinen. Mukana on tuota, Tampereen yliopiston vararehtori Harri Meliin, Tampereen suunnasta jo, jokunen vuosi sitten vuoden tieteentekijäksi palkittu palkittu tuota, Mikko Lahtinen. Kirjassa on mukana emeritusprofessoreita useampikin, mutta myöskin väitöskirjan tutkijoita ja, ja opiskelijoita. Tässä on mukana konkaritoimittaja Hannu Taanila, sitten nuoria sosiologian apulaisprofessoreita Leena Näre ja, ja, ja toi sanos nyt Suvi Salmenniemi Helsingin ja Turun yliopistoista ja niin edelleen. No nyt tuota, tänään täällä, niin meillä on kolme avauspuheenvuoroa, joiden jälkeen sana on, on vapaa ja, ja toivottavasti syntyy, syntyy vilkasta keskustelua yliopiston lehtori Olli-Pekka Moisio on täältä Jyväskylän yliopistosta ja, ja, ja kirjoitellut, julkaissut aika paljon Marksista, kriittisestä teoriasta ja, ja, ja muutenkin filosofian alalta. Hän on tässä niin kuin nimilapusta näkyy ehkä sinne taimaksikin. Sitten on Paula Rauhala, joka on yksi tämän kirjan kirjoittajista, ja, ja tuota, väitöskirjatutkija ja Karl Marx-seuran sihteeri. Ja Matti Vesa Volanen, joka toimi pitkään koulutustutkijana täällä Jyväskylän yliopistossa ja on psykologian tohtori ja, ja myöskin tämän kirjan kirjoittajia. Ja äh, mä olen pyytänyt tässä järjestyksessä heitä kutakin lyhyesti avaamaan sitä, että minkä takia heidän mielestään Marx on tänään ajankohtainen. Mä luulen, että äh, tässä tulee sillä ihan mielenkiintoinen avaus, että, että heillä on kaikilla kuitenkin vähän erilaiset näkökulmat ollut omissa tähän astisissa julkaisuissaan, joten me saadaan varmaan mukavasti äh, niin pöytää katettua sitten teidän puheenvuoroille, kysymyksille ja kommenteille. Tarkoitus on lopettaa 16.50 mennessä niin, että hyvin ehtii sitten muun muassa tiedonantaja festivaalin iltakonserttiin ne, jotka sinne haluaa mennä tai, tai muihin rientoihin.